وای تو سر نکرد تو ها نزم من تو ها رفتم بالا اصلا وایساده خب، تو پایین بود تو پایین اومد بالا کونتون دو نفرم کشی سپرایز سلام بچه حالتون چطور اسم کنا یا ویدیو دیگه از این مسخره بازی های امروز خیلی خیلی خوش اومدید از اینکه خودمون نمیدونیم چی کار میکنیم و همه چیز قاراش میشه اسممون من تو با کجا و از این کود زهر آره جیبتون رو کمتری سرم یه دونه پاسه بیشتر نداره شد نبر برو کر خر اگه خفه خون میگرفتید آیا ما به این دریوزگی میافتادیم؟ بس رو این گوشو میبینید ولی من بهتون نمی‌دم کی بکیه کیه کسی که تو این ویدیو شرکت کرده بودن رو پایین داخل دیسکریپشن میذارم یا گوش صدام گرد من نداشتم سریع شروع کرد من بلد نیستم آه درست کنم تو سر عوض نکردی اینو <laughs> نه <laughs> نه عوض <laughs> یا یا من نمیدونم من انا نمیدونم انم تو سرت حالا میمیریم تا بچه ها رو پیدا کنیم اونم که هیچ بلد نیستن آه! بابا بچه ها بلد نیستن و گوگیجه میگیرن مپ چی کجاه بای کی اون یکی رو نزد خاک تو سرتون دو نفرم کشتین پاس دار همین هی وای مگه خاک تو سرتون کنم وای چقدر نوبی وای شیت حاجی بابا چرا نمیزنی وایسا وایسا گوش بده به من آقا کنار میزی وایساده بعد تا به میزی اینجوری میکنه بزن دیگه من نمیتونم تو ها نزن من تو ها رفتم خیلی بالا ازم وایساده کنار میزی بزنه فیلم داره بازی میکنه خب من بلد نیست بابا تو چی نمیفهمی بک بیزنم درست کنیم نه بابا این پاسه ویژن چرا تو خیر بردی بالا نه چیکار میکنی؟ خیلی خوب دارم نیتسی چی کار کنیم باخت این تصادف کنیم او بچه تو رو خدا تب و هی فشار بدید خود خودتون با این مپ آشنا کنید داستان کن بلد نیستی مپ نه بلد نیستم نفهمن من با این مپ آشنا کونتون پارست تسک دارم من بکشمت یا آره، قیچ قیچ قیچ خب، قیچ کنم This is hard guys ولی فکر کنم بتونم منیج کنم ناز بکنیم ازی ازی فیلم نزدم تو الان بده شد کار توه کار توه تو این دیدم دور میشد آها خب. بله من دور میشدم ازش کدوم سمت بود که من ندیدم من دیدم کجا با با پیش هم بودن ولی تو کجا آره. منو میگه بابا منو میگه آره کجا تو آره تو نمیدونم کجا بود و تو ساس میزنه تو پایین بود تو پایین اومد بالا تو بارو دی با خب. با گفت خب. اه حتی نظر من الان الان دیدم کجا بود یعنی دیدم کجا بود دیدم از جایی که تو داشتی میری سمت مخالف بود خب اوکی تو کسافت احساس میکنم منه واقعا معلوم نیست کیه آره. من به کی رای آره، بدم داره دازه رو من من فقط خیلی هم عالی سرور بسته شد آبرسی از دیسکورد ببندید میوتید میوتید آی Ay. Dön dön dön dön Düş. Dön dön dön dön Düş. بهتر و صدا نکنم نیمو بچه رو غذا میخوره هلا خوبی تا گیدوین نمیخوام سالس تسک دارم دون هرت می او در بسته است آقا کامیونیکیشنمون مثلا سبتاش شده من و تو با من من و تو بابا من تو با با تو من تو با من <laughs> من با تو تو با من من با تو تو با من گل بلد نیستم واقعا ترنم ترنم بله من بله. مطمئنم این چیه داره smells like shit با هم بریم تسک بزنیم با هم بریم تسک بزنیم کجا کی کجا رفتی کجا رفتی یعنی چی کجا هلو کی تو دو نفر اینجا هم زندن اون از بس دارن تو باسن هم دیگه میپلکن What? چی شد چی شد اوه نفر اوه شد شدید اوه صد درصد مهرابه من برو اسمای تو بازی بگو مهراب کیه صد درصد کجا بود ببین صد درصد با بارو من دیدم خب, خب، من خب، خب. بارو دیدم صد درصد کجا شک با سمت چپ کنار پله ها بود اونجایی که میخوایم بریم از روی نه من دیدم تو من دیدم دیدم با بابا کجا با هم بودن تو هیچ جا رو ندید تو تنها بود نه من خب کجا مشکوک نه نه ببین خب یعنی چی تو بخوای بگی که من هستم پیش تو نبودم پس تو این بازی که نجور عزیز من نه دیگه ببین من الان حس شیشم هم بهت میگه ببین الان مشکل بابا گفتم کجا بود که چی دوباره این پاستشم نازی نازی بده با تاها <laughs> واقعا خیلی از امرجنس پرش داستان میزنن باید بریم تعمیر کنین درست کنین یه جدی نیستم جدی دیگه من نیستم دیدم میدونی که کار نمیکنه بتر کرولینکت دیگه میشنوی paint করিস অস্কল Bruh. اومد اینجا چرا اینجا هیچی نداره من میرم بول تو بدم من تسک دارم کجا اه اه بیت تو با کجا مشکوک؟ نه تو با کجا مشکوک نباش رو کجا کجا بابا مشکوک من نه بابا به خود من خیلی بهم داره کجا بابا مشکوک کجا بابا مشکوک <laughs> کجا بابا چیز میکوشه چک کنیم من اینو باید ببرم عقب دوستان وایسین که من اینجوری سی و تش سی و هفت سی و کارگو بی کدوم ساعت ساعت ساعت I think توشش من امرجنسی رو زدم میخواستم ببینم یه جوری حالا احوال کنم من من داشتم میرفتم بالا که کو بزنم دیدم و دیدم مرده بود اومدم اوه مای گاد بچه چرا ریپورت ندادی منه منه نه نه نه بابا من نیستم من میگم اومدم دیدم بالا سرش بودم تو با کجا یه جا بودن تو با کجا پیش من بودن یه دقیقه وایسا من توضیح بدم تموم شد من زده چرا؟, چرا؟ با کجا تو کنار هم بودیم خب. جنازه افتاده بود تو cargo bay. توی دوربین دیدیم تو تنها کسی بودی که آره میدونم من دقیقا من از رنت پایین در اومدم رفتم task. این ولومو رو بردم بالا اومدم دارم task انجام بدم دیدم مرده بعد شما همون لحظه دقیقا report دادی گشن برو برو من برو از این من بازی در نیار اصلا حالم خوب <laughs> آها برای بار صدم میگم درست کن اون انوز بشنبیم تو بازی چرا یه یهو زدی روی من چون ما با هم بودیم خب ولی واسه این که الان ترنم من فکر نمیکردم اونجا بریم بابا من نمیدونم دیگه بریم حمام کردم آدم حمام کرد تو سپرایز مادرف منو کجا دیدم و دیدی اوکی اوکی بریم بزن ایمرجن سیگار برو کجاست؟ نمیدونم الله برو بغل دیدم نباش کجایید فاینالی خب، بزن دیگه بزنین پیر شدی پیر من من من اینجا بود درست نمیکرد من مشکوک میزنه من بابا بیا بیا بیا به ساکت ساکن وای هیچ که نمرده هیچ کاری نکرده نه خیلی دمه دمه ببین دمه من خیلی مشکوکه خب بده گوش بده من سه ساعت وایساده بودیم سر اون کود زدن چی کار داشت کود رو میزدم register نمیشون کود رو میزدم رجیستر نمیشون خب بعد بارو بزنن با خوب تحلیل میکنه با و تو بازی بمونم با یه بعد Hello guys. چیکار میکنی چی؟ داشتم میدم اگه بخوایم قایم موشک بازی کنیم اینجا چقدر طول میکشه که درش بازو بسته بشه ایو منو بدین ببین یا منو یا که چیکار یا منو یا ترنم دیگه من واقعا میشم فکر کنم من داشتم در بازی کردم چیکار خب وایسا کنم قایم شم من کجاه یه دقیقه وایسا من کجا بود من کجا بود من ور آر یو من در باز میکردم من کجا من گوشه بودم نه من من نیستم نمیدونم هوا بزن آه فکر آه کوکپیت بودم کوکپیت کجا تو من مشکوکم حواستون باش من رای به تو میدم Mesela Raymond almış. Yeah. Şey, ben toy biraz. Ayola! What? Ne gonçu. مال چیزی ها اونا تو کاری بزن بزن تو چرا نمیزنی ها ها بدید بعدش قایم موشک بریم همین مپ همین مپ قایم موشک